Wito huo umetolewa na daktari wa kinywa na meno Dr. Mariam Abdalla Hamisi katika kliniki ya Shua Smile Denta iliyoko huko Malindi mjini Zanzibar mara tu baada ya kuwapatia huduma ya upimaji wa meno na kinywa wanafunzi waliofika kutembelea katika kliniki hiyo wa skuli ya British of Zanzibar. Amesema kuwa ni vyema kwa wamiliki wa maskuli kuwapatia matibabu wanafunzi wao hususan matibabu ya kinywa ili kujua afya ya kinywa kunywa, jambo ambalo litaleta uimara kwa wanafunzi na kuzidisha ufahamu. Eh, tunategemea si skuli hii tu, kwa skuli nyingine pia wataleta wanafunzi wao pia waje kufanya check up, kwa sababu kama nilivyosema, afya ya, afya ya mtoto ya meno inaanzia tangu na alivyokuwa mtoto, sio ile mkubwa. Mtoto mkubwa ndo anaweza kushughulikia matatizo yake, unataka ushughulikie matatizo yake tangu mdogo. Naye mwalimu wa skuli ya British of Zanzibar, ndugu Pendo, ameelezea lengo la kuwaleta wanafunzi hao kwa kuwapatia huduma hiyo ya kiafya na kujua jinsi ya kuvitunza vinywa vyao, kuweka vinywa sawa. Lakini pia wamepata matibabu, wameweza kukutana na mtaalamu wa, wa vinywa amewacheki kila mtoto na amewaandikia ripoti ambayo pia tutaituma kwa wazazi kwa ajili ya kila mzazi kuona kwamba mtoto wake ana hali gani ya kinywa. Yawezekana ulikuwa hujui kama mtoto ana shida ya kinywa, lakini leo tumemleta kama sehemu ya kujifunza na utajua ni namna gani ya kumsaidia mtoto. Wakati huo huo, wanafunzi waliopatiwa huduma hiyo wamesema kuwa wamepata elimu na kujua jinsi ya kuvitunza vinywa vyao ili kujikinga na maradhi ya meno and today I learned how to brush my teeth and to keep my teeth safe. Nimekuja hapa kue, ku, kujifunza kupiga mswaki na ku, kukieka kinywa changu kiwe, kiwe kisafi na vizuri. Hata hivyo, ndugu Idi Suleimani ambaye ni direkta wa kliniki hiyo ameelezea jumla wa wanafunzi waliofika kupatiwa huduma hiyo ya uchunguzi wa meno na vyanzo vikubwa vya upatikanaji wa maradhi hayo ya meno. Tumeona jumla ya wanafunzi takribani 40 na wengi wao kama wanafunzi 37 tumeona wana matatizo ya meno, na matatizo hayo sana ni matundu ya kwenye meno au tunaitwa dental caries, asilimia kubwa wana matundu kwenye meno yao, na sababu kubwa inayopelekea dental caries au matundu kwenye meno ni kwanza kuwa na upangili, kwanza kuwa na tabia mbaya ya kula vyakula. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo vinapelekea matundu kwenye meno, kwa mfano vyakula vya sukari sana, ambavyo hivi vyakishakula anakuwa hapigi mswaki kabla ya kulala. Nikiripoti Zulfa Silima, TFTV.